Sabir Əhmədov Dənizdən gələn səda İxtisarla Əziz ana, əvvəla salam. İkincisi, əgər zəhmət çəkib mənim əhvalımı xəbər almaq istəsən, mən indi Dərbənd yaxınlığındayam. Çiskinli dumanlı bir havadır. Əsla nigaran qalma. Bircə gilə üşümürəm. Yaxşısı budur, hər şeyi olduğu təki sənə söyləyim.'' Bilirəm, gecən gündüzün yoxdur. Bilirəm, şəhərin bütün xəstəxanalarını, meyidxanalarını dolaşmısan. Bircə saat gecikəndə gəlib görürdüm, ayağından asılmış quş təki eyvandasan. Səni intizarda qoymayacam. Hər şeyi bilməlisən. Yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə, həmin qaramat gecə məni evdən buraxmaq istəmədin. Səni ovundurub inandırdım ki, heç nədən qorxma. Dostlarım oradadır. Getməsəm inciyərlər. Biz Tiflis prospektində Biləcəri yoxuşunun şəhərə açdığı yerdə dayandıq. Qoşun şəhərə soxulanda birinci bizimlə qarşılaşdı. Tanklar yeridi üstümüzə. Heç birimiz inanmadıq. Dedik bizi qorxudurlar, çatıb dayanacaqlar. Tankların ardınca gələn soldatların avtomatdan atdığı güllələri fişəng sandıq. Hə, əziz ana, Həmdəvərimdə neçə oğlan yıxıldı. Yenə inanmadım. Onda inandım ki, sinəmi güllələr oddadı. Tanklar ötdü. Avtomatlar xiyaban boyu gürladı. Biçib tökdülər. Ardınca yeni dəstələr, maşınlar gəldi. Küçə fanarları söndürülmüşdü. Nə baş verdiyini, yoldaşlarımın başına nə gəldiyini öyrənməkdən ötürü dikəlib boylanmağa çalışdım. Yaxında bir neçə hərbi sanitar maşın dayandı. Oradan saldatlar düşdülər. Yer yığış başladı. Aralarında saqqallı, qara sifət cavanlar vardı. Bunlar lap insafsızdılar. Kolların arasına cumur, küçəyə sərilmiş şəhidlərin üstünü alır, avtomatdan, tapançadan atəş açır, can verəni yenidən güllüyə tutur, öləni bir də öldürürdülər. Kürüdülər, topladılar, ocaq çatıb yandırdılar. Bizi üstü örtülü maşınlara mindirib, aradan çıxartdılar. Şəhərin bu yanlarına yaxşı bələd deyildim. Amma anladım, maşınlar dəniz körpülərinə gedirdi. Torpaqdan çıxıb taxta döşəmə ilə sürdülər. Yaxınlıqda bir neçə hərbi kater dayanmaqda idi. Körpüyə iki hidroqraf gəmi bağlanmışdı. Ardımızca Ural avtomobilləri, PDM sanitar təhcili yardım gəlməkdə idi. Bizi hidroqrafın göyərtəsinə götürdülər. Düşürəndə dönə-dönə yoxlayırdılar. Fanarları üzümüzə saldılar. Gözlərimizə tuşladılar. Əyilib nəfəsimizi imsədilər. Tək-tək tapançalar açıldı. Baltalar işə düşdü. İri bıçaqlar götürmüşdülər. Gülləyə qənaət etdilər. Tam sakitlik olsun deyə əl-ayağı tərpənəni orduca bitirirdilər. Göyərtədə üstümüzə çadır çəkdilər. Gəmi körpüdən aralandı. Səhər açılmışdı. Səfərə yollanacağımızı, amma hara aparılacağımızı bilmədiyimiz halda göyərtədə təşvişə düşdülər. Demə Xəzər Gəmiçilik İdarəsi hərbi gəmilərin buxtadan çıxmasına icazə verməmişdi. Bizim neft daşıyan, quru yük aparan böyük gəmilərimiz limanın giriş-çıxışını, kanalları tutub dayanmışdılar. Körfəz mühasirəyə alınmışdı radio rasiya ilə danışmağa başlamışdılar. Bumbuz dəmir anbarlardan nə söyləndiyini eşidirdik. Hərbi donanma Xəzər gəmiçiliyindən tələb eləyirdi ki, yolu açsınlar. Bizimkilər qəti etiraz edib bildirdilər. Sizin gəmlərə baxmalıyıq. Apardığınız nədir? Hərbiçilərin ailəsini köçürürük, dedilər. Xəzər gəmçiləri bildirdi ki, bizim adamlar sizin gəmləri yoxlamalıdır. Əks halda bircə hərbi gəmi limandan çıxa bilməyəcək. Üç gün öcəşdilər. Xəzər gəmiçiləri hərbi gəmilərin yerləşdiyi sabit Orucov tankerinə keçdilər. Qərargah orada idi. Deputat komissiyasının bütün səyinə baxmayaraq onları hərbi gəmilərə buraxmadılar. Donanma katerləri yaxınlaşdı. Bizim gəmiləri hədələdilər. Yol verməsəniz atəş açacağıq. Xəzər gəmiçiləri dediklərində dayanıb hərbi komandanlığa bildirdilər. Sizin gəmlərə meyit yüklənmişdi. Gecə qoşun şəhərə soxularkən həlak olanlar körpülərə daşınmışdı. Siz törətdiyiniz cinayətin izini itirmək istəyirsiniz. Keşişçi katerlərin top lülələri Xəzər gəmlərinə tuşlandı. Yanvarın 22-si səhər saat 10-da buxtanı tutmuş Xəzər gəmləri fit verməyə başladılar. 50-dən artıq gəminin göyərtəsindən qopan haray Bakı üzərində dalğalandı. Şəhidləri dəfn edirdilər ana. Eşitmişdik, şəhidləri dağ üstü parkda bastıracaqdılar. Bizimkilərdən kimsə qımıldandı. Bizə də ora qismət olsaydı, elə bilərdim başımıza heç bu qəziyə gəlməyib. Hidroqraf açıq dənizə çıxdı. Səhərə az qalırdı. Bütün gecəni üzmüşdük. Taleyin qismətinə baxana, dənizçi olmuşam mənim anam, üzürəm. Əvvəlcə sualtı qayıqların görünməz dərin yolları ilə düz 5 gün dolandıq. Sonra hərəmiz bir diyara tuş olduq. Kimi şah dilində üzə çıxdı, kimi türkanda. Axı dəniz ölü saxlamır. Şaqqalayıb baş bir yana, bədən özgə yana atmışdılar ki, itib bataq çıxansa vardı. Lullada vertolyotlar alçaqdan güllə yağdırır, dəlib deşirdi ki, getsin alta. Türkan balıqçıları gördü. Kənd duyuq düşdü. Balıqçılar qayığa minib gəldilər. Xəzərə yiyələnmiş keşikçi katerlər pusquda imiş. Balıqçı da, onun gördüyü də yoxa çıxdı. Dənizə qar yağır. Qarşıdan yaz gəlir. Dənizə qar yağır, başıma qar ələnir. Xəzər dərbənd altında necə burulğanlı imiş. Bizə daha nə qar əsər eləyər, nə külək, nə dalğalar batırar, nə fırtına susturar. Yamacda dərbənd mayağı yanır. Dalğaların qucağında sahilə üzürəm. Allah üzümə baxar. Qədim Azərbaycan şəhərinin sakinləri görər məni. Görsələr xilas edəcəklər. Bacılarımı öp. Məni gözləmə. Sənin dənizçi oğlum. 1 fevral 1990-cı il.